there, there's uh, one of the fascist group who's uh, climbing up the hill as if he's uh, planning to enter into a Palestinian village, I suppose. They're shooting away, shooting. On the other side of the road, the military is training in their military camp. is just below the Yitzhar colony. Perhaps some of them were actually the ones responsible for burning about 50 olive trees in Burin village last week. Those shots being heard are from the military camp across the road. jamais vu ça. Des colons qui s'entraînent comme ça. c'est que c'est un grand de, de merde de poussière au milieu d'un paysage splendide, immense qui appartient aux Palestiniens et ce petit groupe de connards qui ont été euh, à l'origine des incendies à Brûlé, qui ont été 50 oubliés il y a trois jours, euh, qui euh, attaquent le village de Khalil régulièrement, qui détruisent leur culture, récupèrent toutes ces terres-là